جحد لاقي حد تحت هججتهم الكل هذه الحاجة يرجع التالي ها هو يا معلم تي سي فور تاو راكم ما تسمعوه ما سمعتش ترش ولا لمعة دبو كان اه وين مورا بربي Holy shit. Site B. You one upper. Seven. One side, one upper. Balcony. One up. Low. Nice, nice. shot. اوكي ربحنا ولا صراحه تريح بلوت نو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اوكي ذي كيما طرح فليك او فما انا فرغ هذه وين يتعارك معاه تحته تحته الباب لوط سيد لا round, turn. It's the door. Good job. زح وش في الا في الا آ بليز اوه وي وي وي من يظهر جيفر بيز بيعمل لقط جيت اوت جيت اوت خليه خليه خليه خليه بوش بوش جيفر بي بوش بوش خليه ي defuse ي ادخلوا بكتان استنى استنى <laughs> والله ماشي كمل اوف يا معلم هرب nice اوه والله نهديتها والله باك كذبت معلم واحد ثلاثة ثلاثة They're fake, they're fake, they're fake. Good job. Thanks. لا كومونتير ولا حوارات مع مذيع نعرف ناس ما تقدرش الفن وجمهور فنه صعيب Guillouette, ourouette, cadeau silhouette, silhouette, carouette ah, فاكتا فوريير كون داري الكبير راني لابسنا بالكركير كل حديد تهز بدون تنفوجة وحديد تهز تمشي معوجة سوجة حكمارة نظام حكمة آه، مش تسوى حياتك مش حرام نفس الشيء اوه ريكورد يجري ما يتوش Been at this shit for a minute. I've been running with the same dude since the beginning. Homie, I need to listen. Your favorite rappers is mad soft. Twist another spliff, I hit that shit and I blast off, yeah.